Բարև ձեզ։ React.js-ը մի գրադարան է, որը հնարավորություն է տալիս մեզ գրել ծրագիրներ, application-ներ։ Ինչ է գրադարանը կամ library-ն, հա, կամ lib-ը։ Դա կոդ է, որը գրել են ուրիշ ծրագրավորողներ, որին մենք կարող ենք ուրեմն կպցնենք մեր պրոյեկտին եւ օգտագործենք։ Հիմա Որպեսի մենք ստեղծենք ոնց որ React project, այսինքն project, որը կօգտագործի React, իրականում այնտեղ տարբեր ոնց որ պրոյեկտներ կամ կոդեր պետք է քաշել, կպցնել իրար եւ այլն եւ այլն, կարճ ասած, մի քիչ գլխացավանք է։ Հետևաբար կա միած ծրագիր, որը այդ ամեն ինչը կանի մեզ համար, բայց որպեսի մենք օգտագործենք այդ ծրագիրը, մենք առաջին հերթին պետք է install անենք Node.js ծրագիրը ես հղումը դեպի ես հասցեին կդնեմ վիդեոյի տակ, հնչում եմ install արեք node-ը և կանցնենք առաջ։ Ուրեմն երբ node-ը install արեք, բացեք terminal ծրագիրը, այսինքն command line interface-ը, եւ կարող եք հաստատեք, որ ունեք node-ը, գրելով node եւ -v։ Դա կտա version-ը, հա, որ երրորդ վարիանտն է, հա, node-ի, որ դուք ունեք։ Հիմա երբ որ դուք install եք անում node, Իր հետ նաև գալիս է npm ծրագիրը, npm, որը նաև կարելի է դաշվի անել և տեսնել իր version-ը, և npx ծրագիրը։ Okay, ինչ է node-ը, npm-ը և npx-ը։ Դե node-ը դա մի ծրագիր է, որ հնարավորություն է տալիս մեզ աշխատացնել JavaScript կոդ։ NPM-ը նշանակում է Node Package Manager, դա մի ծրագիր է, որ հնարավորություն է տալիս մեզ քաշել պրոյեկտներ, հա, որոնք որ մենք ապագայում կկիրառենք։ Իսկ npx node project, a node package executor Ինքը ինչ է անում։ Երբ որ մենք պետքա մի հատ պրոյեկտ ուղակի մի անգամ ոնց որ օգտագործել եւ այդքան բան, անիմաստ է քաշել, ինստոլ անել եւ այլն եւ իրեն աշխատացնել։ MPX-ը անում է հետեւյալը։ Ինքը քաշում է պրոյեկտը, աշխատացնում է իրեն եւ ջնջում է։ Այդքան բան։ Եվ մենք ուրեմն կօգտագործենք npx-ը, որպեսզի մենք ուրեմն աշխատացնենք n ծրագիրը, որը մեզ համար կստեղծի React պրոյեկտը։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Գրում ենք npx npx ու ծրագրի անունը, ծրագրի անունը հետևյալն է create react app։ Դրանից հետո գրում ենք մեր ոնց որ պրոյեկտի անունը, հա, directory անունը, որը թող լինի hello օրինակ։ Չէ՞։ Սա սխմում ենք enter եւ ինքը սկսում է աշխատել։ Երկար բարակ աշխատում է, աշխատում է։ Okay, ուրեմն վերջապես ավարտեց իր գործանելը, ինքը ստեղծեց պրոյեկտը։ Հիմա ասում է, որ մեզ պետք է ուրեմն մտնել hello-ի մեջ, cd անել hello-ի մեջ եւ գրել yarn start։ Դե որ ասում է cd hello, ուրեմն hello եւ yarn start։ Եվ ինչ որ երկարբարակ ինչ որ բան է անում եւ բացում է browser-ը localhost 3000, այսինքն դա server-ը աշխատացնում իմ համբյուտերի մեջ եւ ահա մեր ոնց որ այս ծրագիր ինքը ոնց որ երբ որ այդ պրոյեկտը ստեղծում է, ինքը իր մեջ դնում է մի հատ շատ པարզ ծրագիր, զուտ որպես օրինակ, հա, որը իհարկե մենք կջնջենք եւ կգրենք մերը։ Իսկ հիմա եկեք ուսումնասիրենք մեր ստեղծած պրոյեկտը Visual Studio Code-ով, հենց որ ես իրեն կբացեմ, <clears throat> open folder, կտրնում եմ այդ ստեղծած directory-ին, այդ ստեղծած պրոյեկտը, open, և ահա խնչեմ ինքը բացում է և մենք տեսնում ենք մեջը <clears throat> տարբեր վայլեր և directory-ներ։ Okay, ունեմը նախ և առաջ եկեք սկսենք ուսումնասիրել այս public-ի մեջի index.html վայլը։ Այդ index.html ֆայլի մեջ կա դե HTML մեր պրոյեկտի, որի մեջ կա մի հատ element div, որը ունի id root։ Այն մենք մեր ոնց որ ծրագիրը նկարելու ենք այս element-ի մեջ, հա, այս div-ի տակ։ Okay, JavaScript-ը որտեղ է։ JavaScript-ը source-ի մեջ է, source-ի մեջ այս index.js ֆայլն է։ Եթե իրեն բացենք, ստեղ լիքը խարխորը բաներ կան, մեզ էսպային պետք չեն, Okay, ինչ է կատարվում ստեղ։ Ստեղ ընդհանրապես սա նշանակում է, որ մենք React-ի կոդերը ոնց որ քաշում ենք, որպեսզի իրենց օգտագործենք այս ֆայլի մեջ, բայց դա իհարկե կբացատրենք ապագայում։ <clears throat> Okay, հիմա նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք նկարենք այն element-ի մեջ, մենք պետք է հղում դեպի այդ element-ը, այնց որ մենք ասում ենք document.get element by id root Եվ դա մեզ կվերադարձնի այդ root element-ը, որի մեջ մենք կարող ենք օրինակ նկարենք, չէ՞, օրինակ inner html դնենք hello world։ Սա save անենք, եկեք browser-ը մի քիչ բերենք ստեղ, որ տեսնենք մեր արդյունքը մի վարքան։ Մի քիչ հնասկամ։ Ահա, սա էլ փակենք, որ կոդը մեծ լինի։ Okay, հիմա եթե refresh անենք, ինչպես տեսնում եք, տեսնում եք hello world, եթե inspect անենք իրեն, այստեղ div-ի մեջ, այդ root-ի մեջ դրել ենք hello world, չէ՞։ Ճիշտ է։ Okay։ Հիմա մենք ուզում ենք ստեղծենք component, չէ՞, ինչպես հիշում եք, երբ որ մենք ստեղծում ենք BART ծրագիր, պետք է մասնիկներով ստեղծել իրեն, այսինքն component-ներով ստեղծել։ Եկեք ստեղծենք մեր առաջին component-ը, մասնիկը։ Դե ինչպես կարող ենք ստեղծենք սովորական մասնիկ։ Եթե մենք աշխատում ենք ուղղակի DOM-ի հետ, դե կարող ենք մի հատ app մասնիկ ստեղծենք կամ կոմպոնենտ ստեղծենք եւ էլի եթե մենք աշխատում ենք ուղիղ DOM-ի հետ մենք կանենք document.create element div որը կստեղծի մեզ մի հատ div element չէ իր մեջ կարող ենք դնենք ինչ որ բան օրինակ inner html կարող է լինի hello world ասենք թե իրեն վերադարձնենք Եվ հիմա, եթե մենք app-ին կանչենք, դա կմտնի ստեղ, կստեղծի այդ element-ը, կվերադարձնի իրեն, եւ մենք իրեն հիմա կարող ենք կպցնենք այս root-ին։ Դրանց որ մենք կարող ենք ասենք root.append child այդ app-ը։ Խնդրեմ, ես կարող ենք հիմա save անենք, հիմա եթե refresh անենք, խնդրեմ, հիմա եթե ուսումնասիրենք այստեղ, տեսնենք, որ div-ի մեջ կա հիմա այդ մեր ստեղծված div-ը, որի մեջ կա hello world, okay, սա okay է։ Հիմա, բայց խնդիրը ինչում է, որ երբ որ մենք այսպես ամիջապես խոսում ենք DOM-ի մեջ, մեր կոդը այդքան է օպտիմալ չի լինում։ Հիշեք, որ DOM-ը իրականում շատ դանդաղ է աշխատում։ Հետևաբար, դե հիմա այս պայն, եթե ընդամենը գրում ենք hello world, խնդիր չի, բայց ապագայում, երբ որ մենք ունենանք շատ մեծ, շատ բարդ ծրագիրներ, որոնց որոշ դետալները պետք է թարմացնել, որտեղ ինֆորմացիան state-ը այդ բանի փոխվել է եւ հետեւաբար մենք պետք է ինչ որ թարմացնել, ինչ որ դետալներ փոխել, հա, այդ DOM-ի դա մեկ-մեկ լինում է բավականին դանդաղ։ Հետեւաբար React-ը ինչ է ասում։ React-ը ասում է հոպ, դուք գոս չունեք DOM-ի հետ, դուք ինձ ասեք ինչ եք ուզում անեք, հետո ես օպտիմալ ձևով այդ ամեն ինչը կթարգմանեմ եւ կփոխանցեմ DOM-ին։ Okay։ Հետևաբար, որպեսի մենք աշխատենք React-ի հետ, մենք չենք ստեղծում բանը document-ի, այսինքն DOM-ի element-ներ, ոչ, այլ մենք ստեղծում ենք React-ի element։ Ինչպես կարելի է ստեղծել React-ի element։ Դե այսպես react.create element իր մեջ դնում ենք div, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ div, div-ի պարամետրները object-ի մեջ, որի մասին հետո կարող ենք խոսանք, Եվ n ինչ որ ուզում ենք, որ մտնի div-ի մեջ, թե hello world ենք ուզում, չեմ div-ի մեջ լինի։ Եկեք դա վերադարձնենք։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն հիմա եթե մենք կանչենք app, ինքը մեզ կվերադարձնի ուրեմն react-ի element, բայց react-ի element-ը մենք չենք կարող DOM-ին կպցնենք, որտեվ դա սովորական DOM-ի element չի։ Հետևաբար մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ասենք react DOM DOM.render Այսինքն React-ին մենք մենք ասում նկարիր, նկարիր այս այն ինչ որ այս app-նա վերադարձնում այստեղ, այս այս այս էլեմենտի մեջ։ Այսինքն մենք render-ը ֆունկցիան վերցնում է երկու բան, վերցնում է React-ի element եւ վերցնում է DOM-ի element։ Եվ մենք ասում ենք այս React-ի element-ը նկարի այս DOM-ի մեջ։ Ոնց ես նկարում դու որոշի, բայց նկարի։ Ինքն ասում է, «Okay, հիմա եկեք ուղղակի, քանի որ ես փոփոխականը շատ չենք օգտագործում, միանգամից իրեն գցենք ստեղ»։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա եթե սա save անենք, սա refresh անենք, խնդրեմ, ելի մենք ստանում ենք hello world եւ նույնպես, ուրեմն div root-ի տակ ստեղծվում է այս div-ը, որի մեջ կա hello world։ Նույն ձևի աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք ոչ մի դոմի հետ աշխատանք չենք անում։ Միակ բանը, որտեղ որ մենք երևի նույնիսկ առանջվում ենք դոմի հետ, դա զուտենա, որ մենք դոմից ստանում ենք այն էլեմենտը, որի մեջ մենք ուզում ենք, որ React-ը նկարի։ Այդքան բան։ Մնացած բոլոր մեր գործերը մենք արդեն անենք React-ի հետ, այլ ոչ թե DOM-ի հետ։ Okay, հիմա Պարզվում է, որ անընդհատ գրել react.create element, մանավանդ երբ որ մենք ունենում ենք բավականին մեծ եւ բարդ HTML-ի ստրուկտուրա, բավականին ծանր է։ Մենք լիքը անընդհատ պետք է գրենք create React create element, React create element, ու սենց լիքը կոդ է ստացվում։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Նայեք ստեղ, եկեք սա comment անեմ։ Մենք կարող ենք անենք այսպես. div hello world։ Այդքան բան, save անենք, սա refresh անենք, եւ ահա խնդրեմ ինքը աշխատում է։ Բայց մի րոպե։ Սա HTML-ա, նու HTML-ի նման է համենայն դեպս։ Բանոց կարելի է HTML-ը գրել հենց JavaScript-ի մեջ։ Սա JavaScript-ի օրենքներին չի համընկվում, չէ՞։ JavaScript-ում սա նշանակում ավելի մեծ քան կամ ավելի քիչ քան եւ ենթադրում է, որ երկու կողմից ինչ որ մաթեմատ ինչ որ թվային կամ ինչ որ արժեքներ են լինելու, որ ինքը համեմատի իրancs հետ։ Բայց սա ոնց որ HTML-ի ստրուկտուրա ոնց որ լինի, չէ՞։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ուրեմն նայեք Երբ որ մենք աշխատացեցինք այն ծրագիրը, այն Create React App ծրագիրը, որը ստեղծեց այս ամբողջ պրոյեկտը, ինքը ընենց արեց, որ երբ որ մենք աշխատացնենք մեր պրոյեկտը yarn start կոմանդը գրելով, մեր բոլոր JavaScript ֆայլերը անցնում են մի հատ թարգմանիչ ծրագրի միջոցով։ Այդ թարգմանիչ ծրագիրը ուսումնասիրում է եւ փորձում է գտնել այս տիպի կոդ, Եվ ինքը այս տիպի կոդը վերցնում է եւ թարգմանում է եւ դարձնում է այս տիպի կոդ։ Okay։ Հետո նոր ինքը այդ ամեն ինչը վերցնում է եւ հանձնում է արդեն այն ծրագրին, որը արդեն JavaScript-ն է հասկանում, դե քանի որ սա արդեն JavaScript է, խնդիր չկա, ինքը դա վերցնում է եւ արդեն աշխատացնում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք sense գրելով, հետո վերջում մեկը ստանում ենք այսպես, տակից, որը հետո աշխատում է եւ իհարկե հանձնում է դա React-ին, որը արդեն նկարում է էկրանի վրա։ Այսինքն սա բավական հեշտացնում է այս տիպի գրելու ձևը, բավական հեշտացնում է մեր գործը որպես ծրագրավորող։ Okay։ Հիմա մի հատ հարց։ Div-ը ինչ է։ Ինքը element է, չէ՞։ Բայց element-ը ինչ է։ Դե ինքը մի մասնիկ է, չէ՞։ Օրինակ, պատկեր լավ div չէ, մի հատ ուրիշ բան տնենք ստեղ։ Եկեք տնենք մի հատ input միած sense մի բան։ Ահա եւ սա հիմա refresh տամ, հա, խնդրեմ, մենք ստանում ենք միած sense text box, չէ՞։ Այս text box-ը ի՞նչ է։ Ինքը մի մասնիկ է, չէ՞, որը ունի ինչ-որ դեր, ինքը sense նկարում է մի հատ տուփ, իր մեջ կարելի է cursor-ը դնել, կարելի է ինչ-որ տառեր տպել, ինքը ինչ որ դեր է կատարում, ինքը ինչ որ մասնի ու իրեն կարելի է օգտագործել մեծ ծրագրի մեջ, չէ՞։ Մենք ընդհանրապես իր անունը գրում ենք եւ իրեն կարող ենք օգտագործենք։ Այսինքն ինքը մասնիկ է, ինքը դետալ է մեր ընդհանուր, ոնց որ եթե եթե մենք պատկերացնում ենք, որ ծրագիրը ստեղծելը դա Lego-ներ ստեղծելը եւ իրար կպցնելն է, ապա input-ը դա եւս մեկ հատ Lego է, որը կարող է կպնի մեր ընդհանուր ծրագրին։ Ճիշտ է։ Ուրեմն, ողջունում եմ, որ այն կոմպոնենտը, որ մենք ստեղծում ենք, Ինքն էլ է կոմպոնենտ, չէ, ինքն էլ է Lego-ի դետալ։ Հետևաբար React-ի մեջ նայեք ինչպես կարող ենք իրենց ստեղծենք։ app։ Տեսակ ինչ արեցի։ Այսինքն, երբ ես կարող եմ իրեն օգտագործեմ, ամիջապես ոնց որ HTML ու HTML-ի նման։ Ինչի՞ եմ անընդհատ ասում HTML-ի նման, որովհետև իրականում այս այս կոդը, որ մենք ստա գրում ենք, որը կոչվում է JSX, ոչ թե HTML, JSX, ինքը իրականում որոշ բաներով տարբերվում է HTML-ից, ու այդ տարբերությունները հետո կուսումնասիրենք։ Բայց կարճ ասած, այս ինչ է ստացվում, որ ցանկացած կոմպոնենտ, որ մենք ստեղծում ենք, մենք իրեն էլ կարող ենք օգտագործենք մեր HTML-ի ոնց որ HTML։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ ես կարող եմ մի հատ ուրիշ component ստեղծեմ, ես իմ անուն չգիտեմ, ես իմ, որը ասենք թե վերադարձնում է մի հատ, դե ասենք div, ինչու չէ, որի մեջ թող լինի ինչ թող լինի։ Մի հատ թող լինի h1։ Hello եւ մի հատ էլ h2 h2, ահա, world։ Ասենք թե ինչ որ sense մի բան չէ։ Հիմա այս կոմպոնենտը ես ոնց օգտագործեմ app-ի մեջ։ Նայեք ստեղ, ընդհանրապես ես կարող եմ sense անեմ, բուպ Ես իմ գրեմ և փագեմ ին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ստեղծած կոմպոնենտը ես կարող եմ օգտագործեմ իմ այս JSX-ի մեջ ամիջապես որպես ցանկացած element։ Հիմա եթե ես ստեղ refresh անեմ, խնդրեմ, կա իմ այս այս hello-ն ստեղ գնաց, այս input-ը ստեղ գնաց, իսկ այս yes-իմը այս ամեն ինչն է, այսը, որը իհարկե ինքը վերադարձնում է այստեղ։ Եթե մենք ստրուկտուրան ուսումնասիրենք, սա մեր app-ի div-ն է, որի մեջ կա մեր hello text-ը, որի մեջ կա input-ը, որի այս yes-իմի ներքին ոնց որ ինֆորմացիան է, էլի div-ն է, որի մեջ կա hello, հետո կա world։ Ու այսպես շատ հեշտ մենք կարող ենք կոմպոնենտներ ստեղծենք ֆունկցիաներով եւ իրար օգտագործենք։ Այդտենց ոնց նույն ձեւ ոնց որ էլեմենտներ կօգտագործենք մեր JSX-ի մեջ եւ այդպես շատ հեշտ մենք կարողանում ենք ամենը կպցնենք իրար եւ այդ ամեն ինչի նկարելը արդեն մեր գործը չէ։ Մենք ընդհանրապես այդ ամենը հանձնում ենք React-ին եւ ինքը արդեն որոշում է ինչպես նկարի էկրանի վրա։ Հիմա մի կարևոր դետալ նա է, որ երևի նկատել եք, որ իմ կոմպոնենտների անունները սկսում են մեծատառով։ Իսկ HTML-ի սովորական էլեմենտները սկսում են փոքր ատառով։ Դա կարևոր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք այս JSX-ը հանձնում ենք ոնց որ React-ին, ինքը ուսումնասիրում է ու ուղղակի պարզապես տեսնում է, որ ա, մի րոպե, սա ուրեմն պետք է որ սովորական browser-ի element լինի, բայց սա, քանի որ սկսում է մեծատառով, ենթադրում է, որ դա արդեն մեր ստեղծած կոմպոնենտն է եւ ինքը տակից մի քիչ ուրիշ ձևով է իրան վրա, իր հետ վերաբերվում։ Բայց լավը ինչու՞մ է, որ մենք երբ որ օգտագործում ենք ուրեմն մեր կոմպոնենտներին, կարող ենք օգտագործենք գրեթե նույն ձևի, ինչպես որ ցանկացած սովորական HTML-ի element ուղակի էլի եմ նշում, որ պետք է սկսի մեծատառով։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը հետաքրքիր էր, մենք իհարկե ավելի դետալներով սա կուսումնասիրենք ապագայում։ Շտով կհանդիպենք։ Առաջ